皆さんこんにちは。あにせよ。今日は私、統一日報の取材に受けに来ました。私が取材を受けていいのかと思ってあの1回は断ったんですけどやっぱりあの仲間たちがいいんじゃないかなと言ってくれたので今日統一日報に来ましたこの場所はあのいつも統一日報の本先生が YouTube を撮るときに使う場所です皆さん見守ってください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 一番最初思ったのは、うん、私も4月15日の総選挙の時までは本当に普通に一般人と同じだったんですけどもちろん今ももう一般人ですけど、うん、あの YouTube なんか考えたことなかったんですね、うん、考えてなかったんですけど 韓国に今年4月15日に総選挙の時に不正選挙があったことを知って韓国にいる YouTuber たちは一人でも活躍してる方が多いんですけどやっぱり日本にはあのいなかったので、誰かがやらなきゃいけないなと思って、私はブラクデモ始まったのからあのどうせならそれを皆さんに見せたいなと思ったし あとは日本人の方にも韓国の不正選挙をやっぱりこういうことがあったよってこういうことが起きたよっていうことをあの見せたかったので始まりました。その YouTube の撮影を始めるにあたってどなたからこうアドバイスとかっていうものは受けてあの全くないです本当にゼロから始まって今も私ね本当にもうどうなってるかと思って プロの YouTuber たちいますよね、えー、そういう動画見ながらあれってどうやって撮ったんだろうとか <laughs> 自分でね考えながら、えー、本当に今もまだわからないことばっかりなんですけど。まあとりあえず自分で勉強しながら今やっていくどころです全然何も知らない素人ですすごいですね本当にわからないですわからなくて字幕も最初あどうやって入れるんだろうとか悩みました じゃあもう自分でいろいろ調べながらそうですそうです調べながら今も調べながらやるどころです、はい、なるほどその活動のきっかけがやっぱりその不正選挙ということもちろん不正選挙です、うん、はいその活動をしていく上での目標っていうんですかね、まあ、モチベーションって言い換えてもいいかもしれないんですけどあの第一の目標って言えばやっぱり韓国の不正選挙が、はい 明らかになること、うん、これが第一の目標だったんですけど、はい、やっぱりこれをやっていくうちに不正選挙が明らかになってからもやることがたくさんあるなとそれも今頭の中に入ってます。そういう例えば次の目標っていうのはどういうものがありますかあ次はやっぱり韓国の不正選挙が明らかになったらそこからまたやることがたくさんありますから私は今日本にいるので日本でできること 日本に住んでる韓国人がたくさんいますからその韓国人たちと話し合っていろいろ協力しながらやっぱり私たちができること日本にいる在日韓国人ができることをみんなと一緒にやっていこうかなと思ってます。なるほど今この YouTube っていう媒体を使われてるんですけど例えばその YouTube が検閲をこの間宣言しましたよねそうですそうですはいアメリカの不正選挙に対してありましたねはい、はい、それはもうそうそういうふうになんていうんですかね不正選挙を疑うような内容は、まあ、基本的には削除していくというふうに宣言したと思うんですけどでそういう例えばこう効率性を中立性を書いてきたなっていう状態で他の例えば媒体に移ることとかっていうのを考えたりしてますか あの私も最初その話を聞いて、えー、本当にびっくりしました私の動画にもやっぱりアメリカの不正選挙を訴えることがたくさんあってブラックデモの時も韓国の不正選挙だけじゃなくてやっぱりアメリカの不正選挙もずっと今皆さんにお知らせするところだからちょっとびっくりはしましたけど、えー、私個人的にはそんな削除はないと思います。 あそれはなぜかというと今現在アメリカの不正選挙がもうすぐに明らかになってもおかしくないそういう状況なのを、はい、あのもうメディアがみんな知ってると思うので、このままもしそんなことしたら事実を報道を知った YouTuber たちの動画を削除するのは本当にアメリカの大統領トランプ大統領が当選した後はそれは どうするかって多分大変なことになると思うので、うん、YouTube の方もそのぐらいは 考えてると思うからそんなことはないと思うし私聞いた話ではあのある YouTuber はあのちょっとそれをちょっと避けながらちょっと言葉を変えたりああのあんまり強く言わなかったり、えー、あと言葉の中に自分の発言ちょっと編集して P を入れたりやってるみたいですけど、えー、やっぱり私はそんな作業するのも難しいし。うん あのまあそれはないだろうと思って今までのままやっていくつもりです。なるほど、はい、在日韓国人がこれから何を発信していくべきだと思いますかそれは私が発信するのは、はい、もちろん自分で考えたこともあるんですけどこの活動をやっていきながら考えたのはその時に出会えたあのこの統一日報の菅先生とフン先生がいて やっぱり私より今までの本当に長い歴史を見てきた方たちですからその方たちが今までもやってきたし韓国のためにあの活躍してきたものを私は韓国にいる国民たちに私たちは日本にいるけど韓国人として日本でこれだけの活躍をするよってお国のためにやっていくことを韓国にいる国民たちに見せたいなと思ってます。 一人の力では無理ですから私はあのム先生とカム先生の少しでも役に立ってて一緒になってやっていこうと思ってます。あと私だけじゃなくてあの私と一緒にずっとフラでもやってる方たちもいますから彼女たちと一緒にこれからも韓国のために私たちができることをやるつもりです。 こういう活動を行っている間に自分の知り合いでもいいんですけど、はい、まあ、その YouTube を対してなんかこう反響とかっていうのは私正直に言いますけど私の知り合いにはあんまり言わないんです日本では LINE をいっぱい使ってるんですけど LINE だとしたら 私はこのフラッグでもやってるようにも見せちゃってるから、私と考えがもう違う反対な人は本当に縁を切れるぐらいになってる状況なんですから私はあのそういう人たちに本当はもう身近な人を説得をするべきかもしれませんけどそんな余裕がないんですね今そういう余裕がないから、まあ、そういう人はとりあえず置いといて。 私たちと同じ考えを持ってる方の仲間をどんどん作ってみんなで一緒に活躍していくのがいいかなと思って私と違う考え方を持ってる何十年付き合った友達もいますけど自分で勝手にもう離れていくそういう人もいますよね、でも私は時間が経ってて私は離れていた人はいつか戻ってきてあなたが正しかったよって絶対言ってくれると思いますからその度胸を待ちます こういう活動をしていく上で例えばその、まあ、今までの知り合いじゃない人からもなんか反応とかってあったりしますか こういう運動をやってるなんて知らなかったとか自分も参加したいとかっていうようなあそうですねそれはもちろんありますもちろんありますけどちょはい、ちょっと残念なのはやっぱり東京周辺じゃなくてちょっと遠いところにいる方もいるから、えー、一緒にやっぱり活躍は難しいこともあるし、あとお子様がちっちゃかったりしてあのブラックデモまでは出られないんですけど、やっぱり私の YouTube 見ながらみんなと一緒に活躍していく、そんな気持ち うちでみんなやっていくので本当に現場でブラックデモをするのも大事ですけど、ブラックデモをする人たちを応援してくれる見守りながら私もあなたと一緒に今活躍するよってその気持ちでみんなで一緒にやっていくから実際に現場に出てブラックデモをする人はまあ少ないかもしれないんですけど私はその動画を一緒に見てくれる みんなが一緒になって私たちの力になってると思いますこの在日っていう言葉が含む意味が今変わってきてますよね結構昔在日って言えばまあ在日韓国人在日朝鮮人っていうそうですねはいたんですけど、まあ、今はもう他の外国人もすごくたくさん入ってきてそうですよねなおかつニューカマーの人たちとその前からいたあのー、特別永住者の方たちっていうのでは結構意識に差が 温度差があるなっていうのはやっぱり僕も感じるんですけど、はい、そのニューカマーの人たちはこういう運動に対して興味はありますか興味は絶対あると思いますけど、はい、やっぱり応援するよとか頑張ってとかは <laughs> やっぱり言ってくれるんですけど現場に出てやるのはちょっと難しいみたいですけどやっぱり応援はしてくれます。 これはちょっとこの質問の本筋とは変わってきて僕の個人的な興味なんですけど、はい、民団とかっていうことどういう存在なんですか民団っていうのは。私は今まで民団っていえば在日韓国人のためにできた団体だと今まではそういう意識があったんですけど、はい、今回4月15日の韓国の不正選挙のことでやっぱり民団が動いてくれない沈黙してるから。うん あの今回私本当にがっかりしました私たちがこういう活動をするのは多分みんなも知ってると思うんですけど、そのみんなの前で私たち抗議デモもやったことありますだから絶対知ってると思うんですけど、はい、声もかけてこないしこの不正選挙のことでいつまでも溜まっています、だから私は本当に韓国を対応する民団があの沈黙する 韓国では本当親睦も一緒にもう犯罪だとそういう話があるぐらい、今韓国で韓国の国会議員の180人の民主党はもうそれはもう仕方ないんですけどそれ以外120人の国会議員は何をやってるかと思うぐらい、その人たちみんなあの黙っているんじゃないですか。 でその人たちと変わらない今日本にいる民団はもう同じだと私は思ってます。うそうするとじゃあその民団という立場を考えると、まあ、その一在日韓国人としてはどういう姿勢を求めたいですか あもちろん本当に一大在日韓国人だったら今韓国人たち日本にいる韓国人はもちろん韓国にいる国民たちが何のことで苦しんでるかこの8ヶ月間何のことで苦しんでるかをそれを分かった上今すぐでもみんなと一緒になって韓国の不正選挙のことを訴えてあのこれを明らかにするためにみんなと一緒に協力してほしいんです。うん 例えば知り合いの中でなんか YouTuber として活動されてる方っていらっしゃいますかあの私の知り合いはいないんですね、はい、YouTuber は私の周りはいません、うん、4月15日以降のブラックデモとかそういう興味はもちろんあったんですけど YouTube をやるとか本当に考えたことなかったんですけど、じゃあ日本でもこういう活躍をするのを韓国にいる国民たちに どういうふうに知らせるかって考えたらやっぱり YouTube しかなかったからやるしかないなって誰かが本当にやってれば私やらなかったんですけどもうやるしかない誰かがやらないなら私がやるしかないなと思って、もう7月からやってたからそんなに経ってないんですねだから、まあ、まだ登録者はまあ少ないんですけどでもおかげさまであとりあえず1,000人超えたので本当にありがたいと思ってます。 短い期間だったんですけどみんながあの応援してくれたので、うん、あの今1,000人超えて私はもう本当に感謝感謝です、うん、登録者には本当にありがとうございますでこの間はあの韓国だけじゃなくて日本にいらっしゃる日本人の方たちにも韓国のこと韓国人はもうみんなが日本のことが嫌いだよってそうやって思ってる日本人の方がたくさんいますから、うん やっぱり私のチャンネル登録者は大体もう新日なんですよ日本のことが大好きな人たちが大体私のチャンネル登録者の方が多いから日本人の方にも日本のことがこんなに好きな人が韓国人たちがいますよっていうことでそれを皆さんに知らせたいなと思ってこの間は日本のチャンネルも開設したんですけどおかげさまで少しずつ登録者が増えていきます。 まあ、この一番最初の目標であったその不正選挙がもう皆さんに周知されるようになってそれがまこう認められた時要するに、えっと、今活動の軸っていうのは不正選挙を糾弾することと、はい、まあ、その現政権の親中的な姿勢中国的な姿勢を、まあその批判することが軸だと思うんですけれど、はい、例えばそのじゃあ 次にこういうことをやってみようとかあはいありますありますあの最初 YouTube 始まった時には、ええ、不正選挙が明らかになったら私の宿題は終わりと思ったんですけど、はい、これをやりながらまた思いついたのはやっぱり不正選挙が明らかになってからそこからの方が大変だなと今はそう思ってます。 あの不正選挙が明らかになってから韓国では今やっていくこと変えていくことがもうたくさんありますね。教育問題とか あの私たちがちっちゃい時から今まで教育されたことが間違えたこと、うん、たくさんみんなが気づいたのでそれとかあのあと初代大統領のことイスマン大統領パク・チョギ大統領に対してのイメージが悪く思って人がたくさんいますね、うん、もちろん私たちはもうこれをやっていきながらどれだけありがたい方なのかをもう知ってるんですけど、うん それをわからない人もたくさんいますしそれはそれをわからない人が悪いんじゃなくて今までの韓国の教育が悪かったんです、うん、今この統一日本の代表の監察庁も韓国の舞台大統領のイスマン大統領に対しての本を今日本語で翻訳して本を今出版しようと準備してるんですけどそれもこの活躍の一部だと私は思ってます。うん だから不正選挙が明らかになってからは韓国にいる韓国人たちはまだそこでやることがあって日本にいる私たちは日本でできることまず韓国と日本の今関係が本当に悪化してるのでこれはあの私たち韓国人が昔からの教育が間違ってることを日本にいる私たちが 韓国にいる国民たちに言葉だけじゃなくて本当に何から何まで証明できることがもうないと納得いかないので間違えたことはもう間違ったことを私たちが認めて日本人の方にも私たちの活動を今これだけ頑張ってるんだよってそれも見せたいし韓国にいる韓国人たちにも 日本でできること今まで間違えたことを日本でできることは精一杯私たちずっとやっていきますっていうことを見せたいのでそれも見せたいしあと登録者たちが日本の美しい風景とか食べ物屋さんとか、あの回転寿司屋さんで食べるのを見たいとかそういうことを言ってくれるんですよやっぱり日本に興味持ってる方たちが私のチャンネルを見てくれるので。えー それはもう私はもうとても本当にありがたいと思ってますので不正選挙が皆さん明らかになったら私はずっといろんなことを登録者と話し合いながら皆さんがこれ見たいとかそういうのを見せてとか言われたところとかそういうのも一緒にやりながらあの多分 YouTube はこれからも続けていくと思ってます。はい、ありがとうございます。いえいえ。